Este é o desfile de bandas de gaitas do Festival do Mundo Celta de Ortigueira do ano 2022. Esta é a banda de gaitas da Escola de Gaitas de Ortigueira. Este é o grupo tradicional Marbadas. y es eh, Abagat de Van Melinerón. Esta é a banda de gaites El de Asturias, seguida polo grupo de baile tradicional Citoria. Esta é a banda de gaitas do Padroado da Cultura de Narón. Esta é a banda de gaitas de ladrido. Esta é a banda de gaitas da Asociación Cultural Lembranzas da Nosa Terra, de Guillareí. Esta é a banda de gaitas do Ortegal. Esta é a banda de gaitas da Asociación de Música e Danza Tradicional Queiroa. Street e a Johnston Pipe Bank.